Doodkijken op die kamer, dan film ik hem een leeg stuk. Ik kom maar wel aan de kant gezet door je kroon. Lekker hoor. Waar je zitten, hè? Je bent op vast. Hier is dat. wat is Joey. hier?